oficial, baby, no remix, Todas tus amigas, ese y mis Mica Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo Vete porque me bautices Entre la luna y el sol, pegado siento calor, yeah, yeah Como una historia pa' que me deslice me y el deslizado soy yo, como haciendo el amor, yeah, yeah Es que estoy puesto para ti, en la cama fluido a fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mí, bebé Es que estoy puesto para ti, en la cama fluido a fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mí Lo que quieres, que te quede en la casa como FedEx rapidito pa' pues uno eso si te atreves Y si caigo por la noche será de más Será de más Fresco como mentor, te caliento como el sol Baby no te hago el favor, hacemos el amor Eso es el puro vapor Y el que se siente mejor si es penalti pedimos el bar A los Messi te meto ese gol En la disco queremos perrear Y a solas pues darnos calor Down, down, down, yeah. yeah. No se trata de frontear ni de decir que eres mía Solo quiero disfrutar tu compañía noche y día Down, down, down Yeah, yeah, yeah Baby, Es que estoy puesto para ti En la cama a fluir Lo que yo siento por ti Lo que tú sientes por ti el sol Pegado siento calor, yeah, yeah Como una historia pa' que me deslices Y el deslizado soy yo Como haciendo el amor, yeah, yeah Es que estoy puesto por ti En la cama fluido eh. Lo que yo siento por ti eh. Lo que tú sientes por mí, eh. oficial, baby, no remix, Todas tus amigas, ese y mis migas Todos necesitamos algún día ese feeling, Ahí sonríe tú, pero el feliz soy yo este estoy pa' me bautices Entre la luna y el sol, pegado siento calor, yeah, yeah Como una historia pa' que me dice. Y el deslizado soy yo, como haciendo el amor, yeah, yeah Es que estoy puesto para ti, en la cama va a fluir Lo que yo siento por ti, Y si caigo por la noche será de más Será de más Fresco como mentor, te caliento como el sol Baby no te hago el favor, hacemos el amor Eso es a puro vapor Y el que se siente mejor si es penalti pedimos el bar A los meses te meto ese gol En la disco queremos perrear Y a solas pues darnos calor Down, down, down, yeah. No se trata de frontear ni de decir que eres mía Solo quiero disfrutar tu compañía noche y día Down, down, down Yeah, yeah Entre la luna y el sol Pegado siento calor, yeah, yeah Como una historia pa' que me deslices Y el deslizado soy yo Como haciendo el amor, yeah, yeah Es que estoy puesto por ti En la Yeah. Yeah. Yeah. On me. Yeah. No escaping from my mind, but low key. You know that you one of a kind, wanna show me, baby. The things you feel do with that body, yo. Show up everywhere that I be, yo. All you wanna do is party, yo. I know, I know are the type that they warn me about, I ah, yeah. Hey. Eh. When I'm with you, all the wrong feels alright, I ah, yeah. She the real thing, but she cold hearted like Greenland. Church girl moving like a queen pen. Hey, nyama tengwe olo, nyama tengwe olo, nyama tengwe olo, nyama tengwe olo. She said, let me know when you. me atende, oh Lord, ya me atende, oh. Eh, hey, fashionably late on purpose, all eyes on you. So fashionably late. Wind up on the place, now all of the guys want you. She shut it down. And Knows how to move it and checking what I'm gonna do. You know what I'm gonna do. We making a movie, the things you and I go through. Every time we link up, it's a roller coaster when we make love. Sometimes I don't really know where I have you. Feels like someday you could flip us. She the real thing, but she go harder like Greenland. Church girl moving like a queen pen. Hey, eh, yeah, my thing, bro. No, yeah, my thing, bro. Yeah, my thing, bro. me know when you're ready for me, ready for me, ready for me. Baby, do you know if you're ready for me, ready for me, ready for me? She said, let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me, yeah. Nyama tengo, no, nyama tengo, fanya matendo, no. Yeah. Yeah. Yeah. On me. Yeah. No escaping from my mind, but low key. You know that you one of a kind, wanna show me, baby, baby. the things you feel do with that body, yo. Show up everywhere that I be, yo. All you wanna do is party, yo. I know, yeah. I know. You are the type that they warn me about, I yeah. Eh. When I'm with you, all the wrong feels alright, I yeah. She the real thing, but she cold hearted like Greenland. Church girl moving like a queen pen. Hey, nyama tengbe olo, nyama tengbe olo, nyama tengbe olo, nyama tengbe olo. She said, let me know. Eva ya me atende, lo, ya me atende, Hey, eh, fashionably late on purpose, all eyes on you. So fashionably late. Wind up on the place, now all other guys want you. She shut it down. And Knows how to move it and checking what I'm gonna do. You know what I'm gonna do. We making a movie, the things you and I go through. Every time we link up, it's a roller coaster when we make love. Sometimes I don't really know where I have you. Feels like someday you could flip us. She the real thing, but she go harder like Greenland. Church girl moving like a queen pen. Eh, yeah, my thing, bro. Oh, yeah, my thing, bro. Oh.